Может быть, мы под часами И не встретимся с тобой Виноваты в этом сами Что невзрачный день такой Как-то холодно прощались Мы с тобой в последний раз Уходя, не возвращались И закат погас без нас мне, мне надо сказать Тебе два слова, уходя Мне, мне надо сказать Врываясь в шум дождя может это все приснилось мне Как-то странно, безрассудно надо сказать, врываясь шум дождя. О Может, что-то изменилось, а может, нет. Может, это все приснилось Мне, мне надо сказать тебе до слово, уходя мне, мне надо сказать, врываясь в шум дождя. Может, что esperança.